Maria. É... Nossa, Maria, que mau som. Abaixa isso aí. Ok, hoje é nosso segundo dia com a experiência de trabalho estatual. Ontem a gente teve que custar por vídeo daquele homem com curva. Então vamos ver se a gente não é pego, pego por esse cara não. Porque tem alguma coisa sobre esse negócio lá. Tem que ser mesmo, porque... Porque a gente tá com esse guarda-chuva. Se a gente cair, a gente morre. O guarda-chuva não tá salvar. Pior que esse cara tá muito na cola do, elevador que a gente precisa ir. No câmbio, esse cara tá no câmbio. Na magia, eles estão é Ok, tá normal, mas... Olha pra cima. Pois é, o bicho é perigoso, que cara tá subindo no elevador. Nem assim, assim nem, nem lá eu vou. Você tá vendo que eu posso eu de ninguém, né? Tira essa trem aqui. Hum, que legal. Antes de tem que achar. Vai. Vai. Tem que em cima aquece é tudo sobrevivendo. Nossa, já pegou com o barco inteligente você. Por que não? acho que vou ter que subir. Vou ter que subir. Eu vou chegar mais se colocar por for. Aqui. os vírus. O que a gente faz agora? Vamos fazer aqui. vamos pegar a levar pra cá, velho. Só uma peça. o Alves ah, já saiu, então. vamos é que faz total colo da gente, porque eles não estão tá podendo ficar sem Deve ser crimes de gatinhos. tomar que se eu tiver alguma essa né? pra botar a costa. Corre! Corre, você viu? todas das partes. Tacar tá um rádio do Bobo. Então tá aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer. Os muitas câmeras, não. Pronto, eu vou mostrar atrás pra você. Né? Você você coloca força aí. Faz isso aqui, ó. Aí, ó, câmeras. Tá com pau nela pegar ela de novo. Essa tá com pau na outra e tira. Ou não, sei. Mas e assim, viu? Nós fui pego. Tava do lado de lá, o cara pra gente pegou. Ok, você sabe quanto ficou de espaço aqui, mas olha como, como, que um mestre passa. Deixa ele só entrar aqui. Ele não Só que não. Quando você faz aniversário, isso que você faz, ó. Você pula primeiro, depois da vai pra baixo. Isso. Vamos lá. Que eu vou ter que sair daqui. Vai, senhora, essa opção. Ai, Maria, o que aconteceu? Como assim? Eu acabei de cair, quase morri. salva porque tem aqui muito perigoso, muito perigoso. Está fazendo aí? Toca esse trilho na tua. no tá querendo quebrar a coluna. ok, Que bicho mais agressivo. O cara tá, tá tocando até mãe. Eu vou lá pegar ele na hora. Vou pegar ele. aqui, ó, pé. já pegou. Né? Continua.